Apa pandangan ustaz jika saya mahu berkahwin dengan wanita yang tujuh tahun lebih tua dari saya? Dia adalah muslimat sejati. Dan um, uh, beragama dan punya keluarga yang yang ramai. Ha. Hak puang tua tujuh tahun daripada hak lelaki. Boleh ni kau? Faham tak? Dia bukan umur. Jangan tengok umur. Faham tak? Nikah-nikah kau tak tengok umur. Ne? Ha, jangan main jangan main mulut orang. Belak tengok meruk kalau berang. Ada lagi meruk? Ada lagi tak? Berapa dah umur? Seratus? Sembilan dah. Seratus sembilan, seratus lapang itu lah. Nah, masih di nikah tu seratus? Seratus tiga tau. Seratus empat. Seratus empat tahun. Nikah dengan budak umur tiga puluh? Hang. Tiga puluh tujuh tau. Ha. ha. Seratus lebih. Dia ni tua tujuh tahun ni, Ha, tak ada masalah. Ha. Nah, kita nak yang kita suka dia suka kita. Kita suka dia. Nah, kita suka dia dia suka kita. Molek lah ni kau. <laughs> Dalam suka tak suka. Ha. Ha, jadi tak ada masalah. Jangan dengar kata orang muda ni kau kata macam tak ada orang muda, tak ada masalah. Kalau mu suka dia, dia baik untuk mu, dia beragama silakan. Lebih baik daripada muda tak beragama. Eh? Kerana Nabi kata Al-mar'atu tungkahu li'arba Wanita itu kebiasaannya Bukan mesti kebiasaannya Orang kahwin kerana empat sebab Empat sebab ni bukan empat sekaligus Salah satu dari empat sebab Yang pertama Li jamaliha kerana comel Ramai ada orang nikah kerana comel Ada Ada Orang kata tak usah lah Mulut cahak pun dia Dia kenal lah comel tu ha. ha. Dan yang kedua ada kalian Li hasabiha kerana keturunan Faham? Ah, kerana keturunan punya pasal. Neh, hak dia kenal, hak cuma molek keturunan lain. Ha, jadi keluarga dia pentingkan keturunan. Ha, nikah ngak tu, keturunan. Yang ketiga kadang-kadang Nabi kata li jamaliha. Kerana eh li jamaliha, lima liha kerana harta. Kerana dia orang senang. Neh. Ha, dan yang keempat li diniha kerana lebar dia. Kerana agama. Nampak? Ha, maka dalam kita Fas-fas Bizatidin Pilihlah kalau boleh Yang beragama Taribat yadak Kamu akan berpuas hati Faham tak lagi? Nah, kenapa? Kalau kena harta Harta tu akan hilang Akan hilang Nak? Ha, kalau kena keturunan Tidak kekal keturunan Yang molek Di sisi Allah bukan keturunan Kalau keturunan tu molek Abu Jahal masuk, masuk surga Keturunan Nabi Faham? Nek? Haa. Tak? Haa. Dan ha. kan hak masuk syurga, Tuhan buat contoh malam surat merok pun dia. Turunan Nabi ke tak? Malam Isra' Merak tu. Nabi naik sampai kat syurga dengan Jibril. Kan Nabi dengar kat jalan dalam syurga. Perok, perok, perok, perok. Nabi kata macam aja dengar kalau jalan gini terpoh. Pang. Apa dia lah Nabi? Bila Ibn Rabah. Tahu tak? Turunan Nabi tak? Lah dah ah tu contoh faham tak lagi ha ah, kita dah tenang nombor satu <laughs> agama nombor 15 ha dah ha waktu juga ngaji juga siap merok ngaji juga siap merok dak ikut faham <laughs> dak dengar dua awak contoh hitam meletung bila habsi nah ha hitam hitam meletung bibir tebal hidung kembang mata belalak Rambut macam takal wah kau. Betul tak? Hapsi. Orang tak je tengok hapsi takut tengok. Pasal terlalu hitam. Kita ingat keling hitam dah. Keling ni kalau duduk dengan hapsi, keling ni kita ingat masalah. Faham tak? Pasal hapsi ni hitam sangat. Faham? Orang je pergi Mekah aja yang tengok. Hitam biru ni. <laughs> Faham tak? Muka-muka hitam biru. Nah, ha? ha, kalau keling tu kokoh gelap. Nah, ha? ni hitam tu ni hitam macam ni macam arang ha, itulah contoh dalam syurga dia masuk syurga tu kerana dia hitam kan? kerana dia hapsi kan? kerana dia hamba kan? kerana agama faham tak? Ha. jadi kadang-kadang kerana comel comel tahan lama <laughs> tengoklah potong saga tahun berapa rasmi potong saga itu ha? tak tengok tahun 85 Dr Mahdi ha Tung Mahdi ha ha masa tahun 1985 ha masa tu kita kanak-kanak ele ni muda faham tak <laughs> neh tahun 85 hoi hebat masa tu orang beli botol saga, gaung kapung ni ha gaung kapung pusing kok bandar kok kapung Cina ha 18000 se 17 tau 17000 masa tu nak? Ah, pong. Losong ni dua tir dia, lima karbon satu. <laughs> Ha, oh, megang. Dok lain galen kuda, dok gok satu. Ha, oh, motor saga. Motor saga hok meja, hok belakang meja pipong. Hok bonet street tu, bonet boleh main pipong. <laughs> Faham tak? Ha, dok-dok panggil motor saga meja pipong. Faham? Ha, tu mula-mula tahun 85. Ha, oh, soho ngah. Faham? Neh. Tiga bulan beli, dok buang supit kosing. Faham? Turun raung tu, Raung kok surah ladang Tengok kau rasa lah ha. ha. Balik raung Bini Laki naik tambah bini Tak Anak naik tambah lah Bini duduk kat kereta Ha duduk pusing kat kereta Takut orang tahu kereta dia Apa? Ada mau. Duk main kat kereta. Oh, seorang kereta botol lagar tu. Hang. Lening ha, ni Botol Fagar tahun 85 Ha ne? Ni body ni body Kan jalan gini jalan gini <laughs> Jumpa kat airway Oh Orang jalan gini Reyok tau patah pinggang <laughs> Faham tak ha, dah. Dia berubah Tak comel lah ha. Ha. Maka takut Tak kekal tidak boleh membaca kadang-kadang menyakitkan hati bila terlalu lawa dia jadi gong dia mengendah korang tak meleng korang dalik pergi mahkamah syariah yang lepas cerai lepas cerai bini comel-comel putih-putih 24 23 21 19 ada anak baru 6 bulan anak baru seorang faham kena cerai berderu-berderang betul tak ha. tengok tu kita ada kena cerai di tok ki tak ada Ha tak? Eh? Ha, mana comel tu kita? Macam transformer muka. <laughs> Maaf <laughs> tak? tak kena cerah pun. Faham lagi? Ha, ah, pasal mulut okey? Ni mulut jahat. Nampak? Ha, comel punya pasal. Lagi pula kalau mulut molek pun dia berubah tak? Berubah. Mak, masa mu baru nikah tu, dengan ni sama tak muka bini? Ha, ada kelawar ke? Ada keberat? Ha? Ada keuduh? Ha, tengok ha? Mu, kalau lambat belakang bini, berani kutuk. Nak dok? Kalau depan gini ya mau. ah, dia gitu. Jadi agama lah. kalau boleh yang beragama. Jadi kalau mu kata tua 7 tahun, tua 20 tahun sekalipun, kalau dia suka dan dia hormat ibu bapa kita, dia nak jadi isteri kita, silakan. Tak usah kira pun muluk orang. Muluk orang tak pakai gawat. Faham? Muluk orang tak boleh sama. Faham? Neh, ada je dak ni. Kita buat benda betul ke kutuk kau? Faham? Ceramah orang marah. Ngajar orang marah. Tak usah kata hak bodoh. Faham? Dak susah sama. Kita muda, bini kita tua, dia kata macam tak ada orang puan lain kata. Nak, ha, ada pula mu cari hak tua. Tua tujuh tahun pada mu. Patut mu 25, bini mu 19. 20. Ha, ni mu 25, dia 32. Ha, tukang-tukang cocok. Padahal perempuan tu perempuan yang baik. Faham tak? Bila perempuan yang orang yang nak baik nak tolong kita ni kita kira apa? Kita lemah. Ah, lemah tolong, tolong lemah ada lah sungai, sungai losong. Faham tak? Tolong, tolong. Kalau lemah sungai kalau berang tolong, tolong tu. Faham tak? Neh. Ha. Tiba-tiba mari orang nak tolong, kita tanya apa? <laughs> tanya dak apa? Ha, tak. Faham tak lagi? Ha, orang nak beri kebaikan pada kita jangan tanya apa. Orang bersetuju untuk berkahwin dengan kita itu satu perkara besar. Faham? Kerana dia akan bukan berkongsi jabat. Faham? Itu rakan pejabat. Dia akan kongsi katil. Tidur sekatil. Tidur selimut. Batal tula. Makan seminggang. Berok selubang. Betul tak? Itu ah, isteri kita. Nah, ha, kalau laki ketuk, bini tu kan itu. Tak. <laughs> Nah, ha, betul tak? Ha, tu orang berkongsi rumah tangga termasuk berkongsi bau ketuk. Faham tak? Ha, ah, melainkan isteri kita. Pasal kita ketuk dok bau. Faham? Ha. Ah, Dan nak mana takdir gitu. Faham tak? Kena terima lah. Tidak syirik pula kita. Nak? <laughs> Nah, ha, ah, jadi dah tua tujuh tahun dia baik tak? Dia hormat dah ibu bapak mu. Hormat ah. Terbaik. Ha, dah saya ikut mulut orang ramai. Mulut orang ramai dia kata apa? Kalau bini gemuk dia kutuk. Dia tengok ngating gemuk apa? Dia kutuk. Kutuk. Ha. Laki dia tanya, lah, ni tadi orang, orang nikah dia, ha, Oh, comel anak tu ni, bang tapi anak lara ke ya Allah. Apa pula? Hmm, macam ke badak air. Badak. nah, tak muluk lah dia. Nampak? Dia tak sedar pinggang macam kaget lagi. Nah, ah, ni. Lah. Kalau comel dah anak lara tu comel pula, laki tu hitam. Dia kutuk. Dia kutuk. Nampak? Ha. Tadi bang tengok orang nikah mana ni macam tai icok. <laughs> kenapa kenapa pula tak dicok dok orang putih lepu orang lelaki macam dodo <laughs> ha, macam dia putih kan betul tak cak belakang mulut kalau bini kita tua kita muda dia kata pakat bomo ha kalau laki pula tua bini pula muda nak bang harta dia kata betul tak ha. kalau kita nikah dia dia kata miang gata betul tak ha, muda-muda nikah dah rasa gatal faham kalau kita tak lambat nikah dia kata mamba dia kata dah rok cetong faham tak betul tak dah rok cetong lah bini lah begitu lah lah apa benda dia tok mu dia tak mau nikah lagi tak dia janji dah dengan awet dia awet dia ada di Jerman faham tak umur 40 lagi dia nak nikah pun susah dia dia ambil mas kahwin pinjam piti tok mu ha? ha? kata yang baik dah lah ha? Nah, ha, jadi kalau tujuh tahun pun tua pada mu 17 tahun, 20 tahun tua daripada kita perempuan yang baik kahwin. Nah, tak kira umur darat undungannya pun, kalau perempuan yang baik, muslimat yang baik, tak ada kira umur dah. Neh, ni lah orang panggil barang baik. Dalam Quran suruh nikah barang baik. Ha? ha Allah kata kan, eh, fankihu ma to balakum minan nisa. Taklah kamu nikah ma. Ma ni boleh barang ah. Barang. Taba barang baik. Quran. Satu tempat di dalam Quran sebut perempuan sebagai barang baik. Ayat ni. Faham tak? Neh, alais ayat lain sebut nisa, sebut mar'ah. Ayat ni sebut ma je. Ma sini mana barang? Toba, barang baik. Barang baik apa? Hak beragama. Kalau beragama, barang baik. Faham? Wallahu a'lam.